Hindi, ano ba yun? Tsura si Dayan. Birthday celebrant yan. Hehehehe Dahil wala po kaming <laughs> pasok. Mm, Lucky 9 kami. Parusa at pulbo. oh, Oh, oh. Oh, palad, palad na. Ilan? Uno. si Van. Ang malas talaga ni Agnes. Nauubos na ako sa Wala na eh. Ano na, pundi-pundi. Wag na? Wag na? Okay na ako. Ano, palo na rin. Size. Seven. Mm, ako eh. Four. Oh. Buti na lang. Parang pagano na. Ayan. Pagano'n. Huwag <laughs> ka na maghinakot. Yung magsunod ka. Mas ako, mga sexy. <laughs> parang, parang hinama ka. Parang gano'n, patupili ko yata yun. Sa akin nga, di kanina, gusto niyo kulay niya, di ba? Dok dito, oy. Parang, parang naging sandok yung aking May na ako. Eh, ko ay eh, singko din. No? isa. Patal mo naman ako. Ikaw ay eh, ganun pa rin. Sa akin, 4. Uy, di pa ako nag-ano. Ang tagal mo? O dapat mauna ka kaysa, kaysa yun eh. <laughs> Patay ka na yan. Wala ako. Wala nang, Wala nang space. Wala nang space. <laughs> Ayan, sa kamay. Grabe. Nala na, oh. Tina. Tina. Itsura namin. Hit, hit. Oh my God. Baliktad, Baligtad, Baliktad, baliktad. Baliktad, Dipor. baliktad ba? Ganito yan. Iharap eh. na dito. Tama talaga. Hindi nakaharap talaga. Mukha daw sa oh. kanya. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, <laughs> Oh, malaglago. Baliktad. Ipakita ko ron. Yan. Picture ka. Mami. Hindi ko alam mag- Ano ka? Bibibidyo mo lang siya? Hindi ko alam. Hindi ko alam mag- Oh, ah, picturein na. Dali. Wala. Doon. Ayun o. Oh. Video yan. O tapos? Jipuran Oo. Tagal kasi. Hmm, game blow. alam ko. Ang pangit ng background. Ngayon mo na yan siya na mag edit Tinakpan niya yun, pero doon ka umupo. Nakakaroon ka po rin, kapag hindi ka rin. Okay, bye-bye. Wala pa yung ka-sabaw-sabaw. Ay, ka... Tutulungan ako naman ako ng Agnes kaya hindi ko na yung nabiling kay Sina. Pinakugasan ko na Hindi niya sinabi. Ayan eh, lang yung nabiling niya eh. Oh, yung kamatis. Oo, yung kamatis. Happy birthday to me! <laughs> Hoy, <laughs> malapit na rin kayo. <laughs> Ilang taon? Matagal pa talaga kami. Ay, pag 34, pag na kami, 37 ka. Bastos ka. Okay lang kasi ano. ba tumana? Okay lang kasi ano. Pag-post ko nakaluwa na lang dalawa. Kayo ba? Kumusta na ba kayo? Oy, naging dalagat na. Ano lang? sabaw. Nagpipili na kami kanina ni Agnes Yung malit lang lang ipabili natin. Kasi yung malit na cake, isang sabi ko Na malit na cake. Kasi kung yung malaki na cake, ano, hindi na naman mauubos. May stock na naman sa ref. Sabi niya, malit talaga yun. Ang isip niya pa yun. Sabi ko nila kayo Yan, Hindi, nakatingin naman nakaharap ng sa akin niya, ha? Walang mag-video ka na. Walang kayo mag-edit? Hindi, ako mag-cover ka. Pero hindi ko. Kaya ano, nagsubo ako. Grabe din. May mga artista. <laughs> Ang dami palang tao dito sa Chungli. Ano? Ang dami nga ngayon. Holiday. Saka bukas mo lang. Pag uwi niyan, mga ano na yan. Agas <laughs> na yan. Uwi ka ha, walang tagaluto sa baon. Akala ko ba ah, sasama ka sa amin? Kasama okay lang talaga yan. Well, may date. Sabi ko sa'yo, mag-aanot ako. Oo, umuwing ka. Huwag ka magpapabuti na. Walang <laughs> pan. Nasaan? Ayun, mas fresh. Oh, malunggay kayo dyan lang. Ano maganda? Saan po maganda? <laughs> Bulag ka ba? Ayan po, barbecue. Oh, halos Pinoy nandito. Won. Oo. Naimas. Ginataang ganyan, lagyan mo malunggay. Ginataang <laughs> puso ng saging. Oo. Oo. Tapos may pritong isda. Oo. Ano, yung ano, yung tawa ng baboy. Ouch! Kaya yung ano. Tarde talaga na. Saan tayo kakain? Saan na tayo pupunta? Thank you. anything?